Dobra, wróciłem w ogóle. Zamiast dać rozpocznij nagrywanie, ja to dałem rozpocznij streamne. Ale dramat. Dlatego musicie niestety, ale oglądać tę grę. Od połowy. Przykro mi. Ale no niestety. No co tego dasza? O, heal. Podka sobie jeszcze użyję. Tak się zastanawiam, nie? Czy ja tu gram na jakieś boty, czy co? W ogóle 8.00. I gram na linii na dwóch. Mi się wydawało, że... Że nie odpalam żadnego trybu na bota. No nie wiem, ci ludzie grają jak boty. No i tak w ogóle nie było przywitania, bo odpaliłem streama, a nie nagrywanie. Więc mówiłem tyle, że to nowa gierka w dziale free to play na Steamie. Dobra, lecę do bazy. Dobra. Jesteśmy w bazie i co ja bym teraz kupił? coś na może... Nie wiem co. Dipsa trochę już mam. Ile mam dipsa? Agility... Damage 100, 110. W sumie kupiłbym coś takiego. O! Na dipsy. I coś na atak Dwa takie potrzebuję, tak, ale to mi za 40 atak speedu. No to będzie dobre. Skupimy dwa razy te łapki. Poty na manę. Dwa poty na manę. Na hapsy praktycznie nie potrzebuję potów. Ten co robi, wytysty. Więc to chyba naprawdę jakieś wody. Teraz się zapytam kumpli. Czy my gramy kurwa na bot? A co to jest? A shopkeeper, okej. Okay. Ale sobie dajwuje, elo. A się wyjebał. Dobra, tam biorę tego tutaj Elo. Na chillku. może ten ping. Czemu ten ping jest taki wysoki w tej grze? A ty gdzie lamus? Nie no, nie wiem. Nie mam pojęcia czy gramy na boty, czy nie gramy na boty. Może gram z botami na boty i gdzie? To w ogóle robi moja RK. Trzeba zaraz wytestować. Mam nadzieję, że w miarę szybko uda się skończyć te, tego meczyka. Chciałem ulta testować, nie? Nawet nie zdążyłem. Dobra, kolejny trecik zaraz pada. Ło! Nie skinął! No, tro trochę przesadziłem. XD. Dobra, kupimy sobie to. Co to jest? True Side Effect. A po co mi? Movement Damage. Jakiś lifestyle by się przydał. 15% Damage attack speed. O, to by był dobry item. Trzy koła potrzebuję. Mam zabić żabę. Gdzie tu jest żaba? Tu gdzie w lolu? Nie wiem, że dżungla jest podobna do lola. Tu dwa kampy, tu jest pewnie buff. Tu kolejne dwa kampy. Chyba. Chyba tak to działa, chyba że te zielone to są buffy, nie wiem. Nie mam pojęcia. Pójdę, pójdźmy może midem szybko to skończyć. No i się wyjebałem, bo... No. Chyba mogę w ogóle reportować graczy. Report. Disconnect, bad attitude. Czy jakkolwiek tutaj Using, using plugin, ok. Nie no, no chyba żadnego pluginu nie using. Pff. Co to ma być? Jep, jep, jep, jep, jep. To trochę duży ping, no to, to mi się nie podoba. Dobrze, nie wiem sobie... A, nie wiem, może e. a? Nie w ogóle slowuję? Nie, to... Tam, slowuję, dobra. To zajebiosne. Oczywiście trzeba farmić. Moja farma, ale muszę. Nie dla 1, 1, 63 farmy. Mam najwięcej farmy w tej grze. O ty lamusie. Elo. Dobra, elo. Robimy tego tureta. Położyłem sobie podka, no nie wziąłem podka na HP, bo stwierdziłem, że mi się nie przyda. XD. No, gdzie są te miniony? A może z w jakieś hapsy mi polecał? Dobra, kolejny level. Zadam sobie teraz to. Ło. A ta postać to MFK jak nic. Q od MFK, E od MFK. Polnisz nie wiem co robi. Ło, uciekaj ziomek. Ale tu moje E bije. <laughs> I umarłem, no. Żył zabijałem. Ja się cofnąłem, żeby ją dobić, nie? Chciałem ją dobić. I umarła. To sprzedam. To nie był najlepszy pomysł. Myślałem, że jak to sprzedam, to będę miał na to. Dobra, ale kupimy sobie to i to. Potrzebuję jeszcze 1200 golda. Oni sobie stoją, nie? No to muszą być boty, no nie ma opcji, że nie. co w ogóle jakieś mini shopy? Lol. A co 20 minut mogę tego używać, ja? Aha, jak się ma VIPa, to zmniejsza się ten cooldown. Do 60 sekund. A, na 60 sekund, co? 1200 sekund. Chyba ile to jest. Nie wiem, jakiś stołny chuj wie co, ale mogę sobie sklepik odpalić. Przy mnie. No co, akurat mu tyle HP zostało, że nie ten. O, dawaj, bijcie te miliony, ja muszę rozhitować. Co ja zrobię? Możemy no, w ogóle stać do tego itema. Ło! Co tu się... Co tu się stanęło? Lol. Mogę używać kunatonia. Ale dużo HP ma ten ten. Cztery koła ma ten. I... Idziemy na bota od razu. Pyk. Lecimy na bota. Mich ptyś, w ogóle polek jakiś. Dobra, sparujmy to z skillem. Czemu te miniony mi znikają? Co to ma być, ja się pytam. Eee, e. Sobie dodam. A, chyba tego nie rozwalę, co? A jest jeszcze jeden minion. Ja. Ło, szczeliło mnie. Dobra. Ja pile pieniążków. Dobra, lecimy. Ja, bulti. Multi casing. Połączenie MFK z Caitlyn. Co? Nie padł. Czemu nie padł? Czemu to mnie bije? Jep, jep, jep. Ło, tu jest w ogóle jeszcze jakiś typ. Halo, za dużo ich, lagi. Ale lagi. No i mnie coś zabiło, nawet nie wiem co. Bo lagi. XD. Nie wziąłem ich chyba. Dobra, mam tego itema. Tam co jeszcze mamy? O! 0,4% kupiłem, lol. 0,4% dipsa i lifesteala mi to daje. Zajebiono. <clears throat> zawsze znaczy, to jest Całkiem spoko. 19 minut już trwa ten mecz, lol. A szybko to poleciało, serio. Ryle, ryle. Może coś na armor bo sobie Coin income. Wszyst wszystkie staty. Agility. Nie wiem co jest ważne dla mnie. Nie mam pojęcia. Znaczy damage, no. Oho, chyba się wyjebie ziomek. On nie wyjebał się. by się wyjebał, dobra. Ja w teleporcie. Trzeba to skończyć. War, co mi tak daleko przeteleportowało? Wiesz mi chyba, ku. Jak to się pinguje? nie będzie. Ło, co za ty. O, już nie mają żadnych tych baraków czy coś tam. Nie chyba, o. Już nie mają żadnego nie chyba. Lecimy kończyć to. Główno. Jebul. Czy ja zultowałem miniona? XD. Lagi. Bije mnie. No lagi. I umarłem. 16, 4, 6, stało się farma. No bijcie te turety. No. Jeden już padł, dlaczego nikt go nie rozwali? Pomygy... Nie wiem, idę dalej w damage. Więcej dipsa. To tu mamy strange damage. Dobra, bierę to. Strange damage, damage. Dobra, kupimy sobie to. 30 sekund jeszcze. To skończył to czy nie? O, to jest Sejuani na przykład. Tutaj. może, ale dead timer to jest straszny, nie? Jest 61 do 16. WTF. Teleport. Gdzie mnie tepnie? Oczywiście. Co? A, bo tu już nie mamy tyle. Lol. i ja tam dobiegnę, to no, skończyli to. Easy meczek, XT. Kontynuuj mój level. Daj, biorę. A to co to jest? Plus 15 czegoś zostałem. Dobra, home. Daj, biorę. A to jest mój ranking, jo? Kolejny tier, bronz 1. Dobra, póki co to było na tyle. Nie wiem, czy będzie kolejny odcinek z tego, pomyślałem sam tym. No, ale całkiem możliwe. No to do zobaczenia.